كيفاش نحلم بالمدرسة المثالية نظام التعليم يعتمد على الفردية مش على المطابقة المدارس في العالم اليوم قاعدين يقتلوا في الإبداع المدرسة يلزمها تبجل الفنون كما الرياضيات والعلوم بنفس الدرجة تماش مكتب يكون باهي من غير معلمين باهيين هذه حقيقة لازمنا الكل نخدموا عليها لذا المدرسين لازمهم يقتلوا الإبداع